はい、ということでこんばんは。集まれ動物の森。久しぶりにやります。まあ28日にねアップデートされたからね。うん。どんなアップデートなんだろう。結婚式のやつ？わかんない。夏森ね去年の今頃は 本当夜遅くまでやってたな島改造してたよね去年だっけそうだよそんな最近だっけどういうことえー、なんか一昨年じゃなかったっけ島改造ずっとなんでよコロナのよ1年でそんなやらなくなっちゃうのか秋ぐらいまでかなやってたのはうん島がある程度完成しちゃったからさ もう飽きちゃったんだよね飽きたんじゃないやることがないんだよやることがないから飽きたねやることがないから飽きたカメラ目 という間にイースターの終わっちゃったしさ2回目のイースター本当にシーラカンセラスクレタにまたプーって呼ばれてるまあなんかあれだねこんな感じです今。 槍を込ながら悪くないと思うんだよね一つ一つの家の前に裏にいい島だと思うよ、うんなんかこのね桟橋からやるとなんかレアな。 やすそうだね台の前です 池の周りだけだったもんやばい追わないといけなかった我。 月は5月もあんまいい魚いないうん夏だ夏はもうカメラが何やるなのにその島のテーマはジブリなんで こだかもう一面羽もねます一回置いた置いた一回出てる 可以。跟。 シーラカンス釣れないか鈴木さんだなひらめか鈴木だねこれはあ何してるあこれはちょっと大きい大きいちょっと遅れて押しても大丈夫です大きかったね大きく見えただけ 아, 그래 그래 아, 新しいの10位か20位ぐらいだった20位ぐらいバーグ

新宿第一県リレー人生。デジマルメサイトはい。うどんは。い、受け取れました。なんか目新しいことやんないかな。もね。なんかサンリオのキャラクターがやるって言ったけど、あれはお金かかるやつ。では、いや別にこのマリオのさ。 ションなのかなそう。だ。これでやる、もらうものの一つだったん あれなんだね、あれかこれを食べて木、うん、なんで Ele kau ni. n e 食べてスコップで割れないんだけど。 で、うん、アイテムはちょっと違うみたいだあ、はしごはそこに使うのかあ、なんか迷路多分去年と違うけど似てる気がでも上ははしごとかなかったよ、うん しごああ上上だったかな桜もさえ かはいまた最初からですかロも sì, devo lavorare. Ah. Oi, mi, tapi come nani? Oi, mi, tapi con te. Di che nani? 難しいな。 リアクションください R ついてこじゃなかったっけ L 何したやーやと れは一応しい。ここじゃないでしょここじゃないでしょえ、うん、ダメでしょ のあの木がダメ。湧いてます。 次はちゃんとできるかな は木材だけだったいろいろ。 ち側いけるレシピ作れるはしごじゃないのはしごしかなかったあ木材硬い木材やっぱあったんだよね

これできちゃうなにこれ作っちゃうなし何個ずつだったレシピある今あってじゃん四個ずつだ材、硬い。 らうんああ普通の木材があったクリアした桜もがあるとことだ てあるんじゃないのうんそれで出るわけだ ねでも何斧じゃん斧どこに使うかだしねあそこの桜も三つあるところかでも上に登れなくてこっち側もあった1回目失敗した あ飲みそうかじゃああのでも壊れかけだからね日光いっぱい一回切り壊れちゃったら終わりだよああらいったじゃん 三度目の正直はどこ行きますかえー、全部任天堂の思い通りじゃない多い方だからいいだろうね考えちゃダメだよあでお肉あそこを取ってあそこを筋肉を普通になぎ倒せるでしょ疲れたよ 何分やってるこのね25分この実況、視聴者の皆さん飛ばしてくださいね何回目でクリアするかわからないですよだから言ったのに わざ書いてくれてるんだからさ本の方からでいまた。 어, 어. 어때? がもらえるんだろうね今回のいんじゃない今回はタイムアタックやってる人いないでしょタイムアタックって何タイムアタックそこ取るんだっけ待って待って待って取るよ違うよ先に硬いもん、うん

うん降ってないじ 違ういやトップの人トップなくなった終わりだもんうん多分ショートカットでい大丈夫ですスップはもっ やっとクリアかなチケット2つ2箇所持ってる ろんなメッセージが。よし、下に降りるんでしょ。はしごで下に降りるんでしょ 方にもチケットがありますあこの コンプリートです何のチケット